Hello my lovely friends on the internet. Mana bugun yana bir yangi inglizcha qo'shiq tarjima qilamiz. Bugungi qo'shig'imiz kanal a'zolarimizdan birlarining takliflariga ko'ra tayyorlandi. Qo'shiq nomi Faded Alan Walker tomonidan kuylangan. Faded yo'qolgan, yo'qolib ketgan ma'nosida keladi. Albatta buni ma'nosini yaxshilab tushunishingiz uchun qo'shiqni tarjima qilsak yaxshi bo'ladi. Xo'p, tarjima qilishni boshlashdan oldin bitta e'lon, yangilik aytmoqchiman. ingliz tili grammatikasini boshidan yaxshilab jiddiy o'rganmoqchi bo'lganlar uchun e, onlayn kurs tayyorlayapman hozircha deyarli o'sha onlayn kursni birinchi oyi tayyor bo'ldi e, yaqin kunlarda u kurs haqidagi videoni ham kanalimga qo'yaman kurs haqida hamma ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin u kursni murfi kitobini ya'ni murfi grammatika kitobiga asoslanib tayyorlayapman manimcha bu kitobni ko'pchiligingiz bilasiz ho'p xullas mana shu kursga qiziqsangiz albatta qo'shilishingiz mumkin oldindan e, qanaqadir e'lon sifatida aytib qo'yapman bu haqida albatta yana video alohida chiqaraman ho'p qani bo'lmasam tarjima qilishni boshladik hozir hammasini demak qo'shiqni bitta tarjima qilaman va oxirida e, qo'shiqdagi so'zlarni yaxshilab o'rganib chiqamiz alohida so'zlar uchun ham alohida bitta qism ajratganman ho'p qani bo'lmasam boshladik e, qo'shiq taxminan shunaqa edi you were the shadow to my light mana shu holatda aytilgan manimcha ko'pchiligingiz eshitgansiz bu qo'shiqni ho'p you were the shadow to my light mm -hmm. sen deyapti you were sen eding the shadow shadow degani soya degani soya you were the shadow sen soya eding to to ga degani my light my light light yorug'lik nur mening nurimga mening yorug'ligimga deyapti demak sen mening yorug'ligimga meni nurimga e, soya eding deyapti did you feel us did you feel us mm -hmm. sen bizni his qildingmi did you feel feel his qilmoq us bizni bizni his qildingmi another star another star boshqa bir yulduz ha yana bitta yulduz demoqchi yana bir boshqa yulduz another star star yulduz degani you fade away you fade away sen deyapti fade away fade away degani yo'qol asta sekin yo'qolib ketmoq fade away asta sekin yo'qolib ketish misol uchun chiroq sekin o'chib qolishi ham mana shu narsa ham fade away bo'ladi nur sekin yo'qolib ketishi fade away Uh, you fade away sen asta sekin yo'qolib ketding yo'q bo'lib ketding deyapti ya'ni ko'rinmay ketding desangiz bo'ladi mm, afraid afraid afraid yoki afraid afraid our aim is out of sight afraid yoki afraid uh, our aim in afraid deganda bu uh, afraid uh, afraid bu qo'rqgan degani qo'rqgan bu yerda men qo'rqdim demoqchi i'm afraid i'm afraid i'm afraid demoqchi prosta qo'shiqda odatda shunaqa qo'shiqda gapni egasini ko'p ko'pincha tashlab ketadi i'm afraid demaydi afraid qo'shiqni o'zi aytyapti shuning uchun afraid deyapti men qo'rqdim men qo'rqaman deyapti men qo'rqaman our aim yoki men qo'rqyapman our aim our bizning aim Uh, maqsad our aim bizni maqsadimiz deyapti is out of sight out of sight degani uh, ko'rinmaslik out of sight ko'rinmaslik uh, sight o'zi ko'rish sight ko'rish endi out of sight o'sha ko'rishdan tashqarida degani ko'rish ko'rishdan tashqarida siz siz ko'rib turgan joyingizdan misol uchun tashqarida bo'lsa уже yo'q u narsa yo'q degani ko'rinmayapti demoqchi Э, qo'rqyapman bizni maqsadimiz ko'rinmayapti ya'ni maqsadimizga erisha olmaymiz deb qo'rqaman demoqchi wanna see us wanna see us uh, alight alight mm -hmm. wanna degani wanna bu slang ya'ni odatda ko'cha tilida ishlatiladi og'zaki nutqda ishlatiladi nafaqat ko'cha tilida og'zaki nutqda wanna want to want to ni qisqartirib wanna deb aytib ketadi I wanna, I wanna go, I wanna go. Men ketish xohlayman, misol uchun. Endi wanna see, want to see, ya'ni ko'rishni xohlayman deyapti. Bu yerda yana I, I ni qo'shib tarjima qilishingiz mumkin. I want to see yoki I wanna see. Men ko'rishni xohlayman us, bizni. Bizni ko'rishni xohlayman a light. A light degani hmm, yonayotgan degani, yonayotgan. burning degan so'zni bilishingiz mumkin burning yoki on fire mana shu so'zlar bilan e, ma'nosi o'xshash alight yonayotgan demak bizni o'sha yonayotganimizni ko'rishni xohlayman where are you now where are you now hmm. hozir qayer hozir qayerdasan deyapti where qayerda are you now hozir hozir qayerdasan where are you now where are you now hozir qayerdasan hozir qayerdasan was it all in my fantasy mm -hmm. was it all in my fantasy aytyapti endi all barchasi degani in ichida my fantasy my mening fantasy fantasy degani xayol fantaziya uh, hammasi meni xayolimdamidi deb xayolimdamidi deb so'rayapti was it all u hammasi Э, mening fantaziyamdamidi ya'ni meni xayolimdamidi demoqchi xayolimda edimi where are you now mhm. hozir sen qayerdasan were you only imaginary mhm. were you only imaginary deyapti sen e, deyapti only faqatgina imaginary degani xayoliy xayoliy o'ydagi xayoldagi xayoliy e, sen faqatgina xayol hayolmiding ya'ni hayoliymiding meni hayolimdamiding degan ma'noda kelyapti were you only imaginary sen hayoliymiding sen faqatgina e, o'sha meni hayolimdamiding degan ma'noda where are you now where are you now now sen hozir qayerdasan atlantis atlantis yoki atlantis atlantis and atlantis ho'p bu atlantis hmm, degani gerodot tarixdan bilsangiz gerodot bor gerodot shu yozma shu qo'l yozmalarda gerodotdan bizga bizgacha yetib kelgan yozmalarda atlantis yo'qolib ketgan bitta orol bor yo'qolib ketgan orol bor o'sha haqida yozgan gerodot atlantis haqida atlantis bu o'sha dengiz tagiga bir kunda cho'kib yo'g'ib ketgan orol shu mana shundan demak bu e, fictional narsa ya'ni o'ylab topilgan narsa deyiladi xullas shunaqa yo'qolib ketgan bitta orol bu dengizni tagiga cho'kib yo'qolib ketgan orol atlantis under the sea under the sea mm -hmm. under tagida e, the sea dengiz dengiz tagida endi mana ana shuni atlantis e, atlantisga o'xshatyapti uni sen qayerdasan hozir atlantis Hmm, atlantis o'sha yo'qolib ketgan orolni nomi atlantis deyapti under the sea dengiz ostida under the sea dengiz ostida uh, where are you now sen hozir qayerdasan o'sha dengiz ostidamisan sen xuddi atlantis oroli kabi demoqchi another dream another dream mm -hmm. boshqa uh, xayol dream xayol yoki tush boshqa bir tush xayol the monsters the monsters running wild inside of me mm -hmm. the monsters monster degani mm, maxluq monster maxluq the monster is deyapti running wild run wild running wild uh, run wild degani bu uh, kontroldan chiqib ketish o'sha quturib ketish misol uchun quturib ketish o'ti ham uh, kontroldan chiqib ketsa o'sha maxluq misol uchun qanaqa kontroldan chiqib ketsa misol uchun quturib ketadiyu xuddi shu narsa run wild bo'ladi the monsters running wild mm -hmm. maxluqlar deyapti o'sha quturib ketyapti inside of me inside degani ichida of me of me meaning mening ichimda demak mening ichimda maxluqlar quturib ketyapti endi bu uh, buni topa uh, yo'q ketgan qayerdasan deyapti uh, kontroldan chiqib ketib ichida maxluqlar anaqa qilyapti shunga o'xshatyapti qanaqadir o'xshatish qilyapti qiynalyapman degan ma'noda I'm faded I'm faded mm -hmm. men yo'qolib ketdim men yo'qolganman I'm faded ha men yo'qolib ketyapman yoki men yo'qolib ketyapman so lost so lost shundoq uh, yo'q uh, so lost degani endi bu very lost shunaqa ma'noda kelyapti very lost lost yo'qolgan umuman yo'qolib ketdim demoqchi umuman yo'qolib ketdim i'm faded hmm? men yo'qolib ketdim so lost lost faded o'xshash ma'nosi i'm faded mm -hmm. men yo'qolib ketyapman yoki yo'qoldim so lost i'm faded These shallow waters never met. What I needed mm -hmm. these these bular shallow degani sayoz suvga nisbatan uh, chuqur bo'lmagan joyni chuqur bo'lmagan suv joyini shallow bo'ladi shallow sayoz waters yoki waters waters these shallow waters uh, shu uh, ya'ni mana shu sayoz suvlar mana shu sayoz suvlar never hech qachon met met meetni o'tgan zamon shakli met what i needed met what i needed hop meet degani o'zi e, uchrashmoq ma'nosi ma'nosi bor meetni yana bir ma'nosi meetni hmm, qanaqadir xohishni tilakni qondirish ham mat bo'ladi mat e, ya'ni meet bo'ladi o'tgan zamonda mat e, mat what i needed menga kerak narsa what i needed menga kerak narsa met what i needed demak aytyapti mana shu sayoz suvlar hech qachon menga kerak kerak bo'lgan narsani menga kerak bo'lgan narsani qondirmayapti ya'ni bermayapti demoqchi menga kerak narsani e, mana shu sayoz suvlar bermayapti meni xohishimni qondirmayapti degan ma'nosida men xohlagan narsani yo'q I'm letting go a deeper drive mm -hmm. I'm letting go I'm letting go let go degani ruxsat berib yuborish qo'yib yuborish let go biror nimaga shunchaki erkinlik berib yuborish I'm letting go men qo'yib yuboryapman ya'ni erkinlik beryapman uh, a deeper dive deeper dive deep chuqur deeper degani chuqurroq dive sho'ng'ish endi uh, o'sha men chuqurroq uh, sho'ng'iyapman deyapti men o'zi e, shundoq qo'yib yubordim o'zimni chuqurroq sho'ng'imoqchiman degan ma'noda eternal silence eternal silence of the sea mm -hmm. eternal degani eternal bu uh, mangu abadiy degani eternal silence sukunat uh, abadiy sukunat of the sea ofning the sea dengiz dengizning abadiy sukunati I'm breathing alive. I'm breathing. Uh, breathe degani nafas olmoq, alive uh, trick. Men trick nafas olyapman. I'm breathing alive. Demak, uh, bu chuqur, chuqurroq sho'ng'iyapti uh, dengizni ostidagi sukunatni, uh, abadiy sukunatni his qilyapti va tirik holatda nafas olyapti. Shun mana shunga o'xshatyapti. Where are you now? Qayerdasan hozir? Where are you now? Ha? Qayerdasan sen hozir? Under the bright but faded lights. Mm -hmm. Under the bright. Ostida the bright. Uh, bright degani yorug' degani yorqin. But ammo faded. Faded o'sha yo'qolgan, o'chgan demoqchi. Endi bu yerda o'chgan ma'nosida kelyapti. O'chgan, o'sha chiroqni sekin o'chishi lights. light yor nur э, o'chgan ya'ni o'chayotgan nur э, endi bu yorug' lekin o'chayotgan nur ostida nurlar ostida lights you've set my heart on fire you've set you have set my heart on fire endi set my heart on fire degani mana shu holatda buni o'rganib olsangiz bo'ladi meni yuragimni Э, o't meni yuragimga o't qo'ymoq sen meni yuragimga o't qo'yding deyapti you've set set uh, e, nimanidir on fire set something on fire bu o'sha biror nimani biror nimaga o't qo'ymoq set on set fire demak sen meni yuragimga o't qo'yding deyapti where are you now qayerdasan hozir where are you now qayerdasan sen hozir Where are you now? Hop, qayerdasan hozir? Atlantis. Atlantis o'sha mm, Atlantis oroli. Under the sea, dengiz ostida. Under the sea, dengiz ostida. Where are you now? Qayerdasan hozir? Another dream. Another dream. Yani boshqa bir uh, xayol yoki tush. The monsters running wild inside of me. Mm -hmm. Maxluq maxluq uh, meni ichim ichimda quturyapti ya'ni o'sha kontroldan chiqib ketdi i'm faded men yo'qolib ket men yo'qolyapman i'm faded men yo'qolyapman so lost uh, judayam yo'qolgan i'm faded demak mana shu holatda buni tarjima qildik ho'p bo'lmasam endi mana shu qo'shiqdagi so'zlarni bir ko'ramiz hmm, hozir mana bu so'zlarni bitta bitta o'qilishini va ma'nosini ko'ramiz yaxshilab o'qib beraman va bu so'zlarni siz agar yodlashga ishlatmoqchi bo'lsangiz описаниеda va kommentariyada linkini qoldirgan bo'laman so'zlarni o'zingiz o'sha linkka bosib kirib hmm, ko'rishingiz mumkin o'zingiz alohida yodlashingiz mumkin videoni ko'rmasangiz ham qo'shig'ini ham o'sha linkka kirganingizda qo'shig'ini ham qo'shiq matnini ham o'sha joydan skachat qilib ya'ni ko'chirib olishingiz mumkin ho'p birinchi so'zimiz faded yo'qolib ketgan faded faded shadow shadow soya shadow shadow light yorug'lik yoki nur light fade away fade away fade away mm -hmm. asta sekin yo'qolib ketmoq aim aim maqsad out of sight out of sight out of sight ko'rinmaslik alight alight E, yonayotgan e, ya'ni yonib turgan mana bu joyda b harfi qolib ketibdi yonib turgan a light fantasy yoki fantasy fantasy xayol fantaziya imaginary imaginary imaginary e, xayoliy tasavvurdagi mana bu joyda ham xato yozibman xayoliy y harfi qolib ketibdi demak imaginary xayoliy tasavvurdagi monster monster maxluq run wild run wild hmm, quturmoq yirtqichlashmoq hmm, kontroldan chiqib ketish ma'nosida lost lost yo'qolgan shallow shallow sayoz dive dive sho'ng'ish eternal eternal eternal yoki eternal abadiy mangu silence, silence, sukunat. Breathe, breathe, nafas olmoq. Set my heart on fire. Set my heart on fire. Set my heart on fire. Meni yuragimga o't qo'y. Ya, meni yuragimga o't qo'ymoq. Xo'p, mana do'stlar, shu bilan bugungi darsligimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi yana siz xohlagan ya'ni tarjima qilinishini xohlagan qo'shig'ingiz bo'lsa kommentariyada albatta yozib qoldirishingiz mumkin agar video darsi yoqqan bo'lsa layk bosishni unutmang agar yoqmagan bo'lsa dislayk bossangiz ham mayli keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling